sectores que están en color son aquellos que aún hoy no tienen sistema de alcantarillado sanitário. Eh, os sistemas que estão é, nessa cor são os que ainda não têm saneamento básico nos dias de hoje. E o sistema de manejo de águas pluviais ha colapsado. E o sistema de manejo de águas pluviais colapsou. Ciertamente esto conlleva enfermedades eh, en la piel, gastrointestinales. y otras doenças para piel, las intestinales. Así como las transmitidas por los mosquitos. Y las transmitidas por los mosquitos. Eh, ante esa realidad, los residentes de Caño Martín Peña se organizaron. É, eh, diante esa realidad, los, los moradores se organizaron y entre los años 2002 y 2004, eh, se embarcaron en un proceso de planificación, acción y reflexión participativa. Eh, entre 2002 e 2004, eles eh, formaram um projeto de planejamento e de participação eh, ativa dentro da comunidade e reflexão participativa. Que resultou em um plano de desenvolvimento integral para sua comunidade. Que eh, deu como fruto um plano de desenvolvimento para a comunidade. Así que eh, la comunidad creó su proyecto que se llama Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Eh, la propia comunidad creó su proyecto, que sería un proyecto eh, de unión, de link, el caso, ¿no? Caño Martín Peña. Y para implantar el proyecto, hay dos resultados concretos de este proceso de participación. Para implantá-lo, tem dois resultados concretos desse processo de participação. Número um, o plano de desenvolvimento integral foi adotado formalmente por as instâncias eh, formales de planificação governamental. É, o número um, que é o plano de desenvolvimento integral, que ele foi adotado Junta de pela, Pela Junta de Planificação do Governo. E número dois, os residentes lograram legislar presentaron un proyecto de Y en el número 2, los propios moradores consiguieron legislar y presentaron un proyecto de ley e e um Que fue finalmente aprobado por la legislatura y el gobernador y en el final él fue aprobado pelo Poder Legislativo pelo gobernador Ese, esa ley eh, entre otras cosas establece políticas públicas para regir el desarrollo del sector Essa lei, ela, entre outras coisas, ela estabelece políticas públicas para reger o desenvolvimento do setor. E também cria instituições requeridas para lograr sua implantação. Claro, e também ela cria instituições que se, eh, requeridas para implantar eh, eh, o plano una de las cosas que hace la ley es reconocer a la comunidad organizada en su rol sobre su futuro. É uma das coisas que faz a lei é reconhecer as comunidades organizadas é, no papel que elas vão desempenhar no futuro. Las comunidades del Caño se organizaron como una en una organización de base que se llama el G8. Cara, as comunidades do Canho elas se organizaram em uma só, é, que funciona como base, que é o, G, o G8 que reúne liderado liderazgo de las ocho comunidades aledañas al cano. Que ela reúne as lideranças das oito comunidades que fazem parte do cano. E que vela porque todos os processos se desarrollen eh, não só siguiendo as necessidades da comunidade, mas liderado por la comunidade. É, e, e, e, faz com que eh, todos os projetos sejam desenvolvidos não só pelas lideranças das comunidades, mas por toda a, a comunidade. la ley crea una corporación pública. La ley crea una corporación pública. Que se llama la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Que se llama Corporación del Proyecto de Unión del Caño Martín Peña. Y esa corporación tiene el rol de implantar el plan de desarrollo. Y esa corporación tiene el papel de implantar el plano de desarrollo. No obstante, la junta directiva de la corporación está ligando a, junta diretiva da, da corporação, tá? Composta principalmente por líderes comunitários. Está composta principalmente pelos líderes comunitários. Selecionados por la própria comunidade. Que a própria comunidade selecionou. É decir, se crea uma, uma entidade pública com os poderes do Estado. Ou seja, é criada uma entidade pública com os poderes do Estado. Regida por la comunidade. Mas que é regida pela comunidade. en unión con otros actores del sector privado y gobierno. En unión con otros actores del sector privado e do Así que todo lo que se hace en el caño está supeditado a lo que quieren los residentes. Então tudo que é feito no caño está subordinado ao que os moradores querem. Esta entidad tiene una vida de 25 años y luego desaparece. Ela tem uma vida de 25 e anos e depois desaparece. La tercera entidad que vamos a discutir hoy es el Fideicomiso de la Tierra del Crânio Martins Pena. E a terceira entidade que vai ser discutida hoje é o PPC do Crânio Martins Pena. Pero antes de llegar ahí, eh, me parece importante compartir algunos aspectos generales del proyecto. Mas antes de chegar aí, ela vai compartilhar, alguns projetos, eh, algumas ações que estão dentro do projeto. Eh, primeiro este projeto está fundamentado em la participação ciudadana. Por lo tanto, es fundamental generar herramientas para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y la participación democrática. Eh, então, te voy a pedir un favor, que si puedes, porque si no, claro, porque si no hay mucha cosa para la que no se me olvida, pero Mas enfim, é, a ideia é justamente apresentar um projeto que desenvolve o pensamento crítico, desenvolve a, a democracia de participação dos próprios moradores é, e de como eles podem chegar ao que é o TPC hoje. Para ello, hay más de 30 iniciativas de transformación social que se implantan hoy día. Para isso, há mais de 30 iniciativas de transformação social que foram implantadas, eh, que estão implantadas atualmente. Por ejemplo, en las comunidades del Caño, los niños y los jóvenes son parte activa de la toma de decisiones. Nessas comunidades, as crianças e os jovens são é, uma parte ativa na, na tomada de decisões. Anualmente tenemos 1.500 niños e jovens participando em uma diversidade de projetos. Anualmente há 1.500 jovens participando de vários projetos. Como Líderes Joven Reacción, que é um projeto de liderazgo juvenil como por exemplo de líderes jovens em ação, com projetos projeto de liderança juvenil. Ou projetos dirigidos à prevenção da violência. Ou projetos dirigidos à prevenção da violência. Também temos o projeto de alfabetização de adultos. Também há o projeto de alfabetização de adultos. A Universidade do Barrio como projeto de reflexão crítica. A Universidade do Bairro como projeto de reflexão crítica y una, más recientemente una escuela elemental que la comunidad eh, está manejando com um enfoque de, de, de, eh, pensamento crítico em los E mais atualmente uma escola de nível fundamental que desenvolve a liderança e a transformação social e o pensamento crítico nas crianças. Asimismo, tenemos una incubadora de empresas comunitarias. Eles têm uma incubadora de empresas comunitárias Para que sean los propios residentes los que puedan implantar eh, su proyecto. para que os próprios moradores possam implantar o seu projeto. Eh, el plan de desarrollo busca recuperar el flujo del agua entre la bahía y la laguna. Eles buscam, eh, o plano de desenvolvimento busca recuperar o fluxo da água entre a Bahia e a Lagoa, através do del dragado y canalización del caño através da, da dragagem e canalização vulcânica. De maneira que se le pueda devolver este recurso natural a la comunidad, pero también a la ciudad y al país. De uma forma que possa ser devolvido esse recurso natural tanto à comunidade como à cidade e ao país. Uma vez se reconecte el caño, de, depois que o caño for reconectado, então vamos reconectar además eh, por via aquática muitos pontos de interesse turístico. Eles vão reconectar depois muitos por via aquática muitos pontos de interesse turístico. De maneira que os visitantes podem chegar ao aeroporto e chegar a seus hotéis e outros lugares de interesse através do Canyon Martin Peña. De forma que eh, os visitantes possam chegar ao aeroporto, a seus hotéis ou a outros lugares de interesse através do Canyon Martin Peña. Eso llevó a los pobladores a preguntarse, y bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? llevó e a los moradores a preguntar qué va a vai con nosotros. Porque ciertamente aumentaría el valor de la, de la tierra. Porque eso aumentaría el valor de la tierra. Y ya la comunidad había vivido experiencias de desplazamiento. Y e ya la comunidad ya tinha vivido experiencias de desalojo. Por ejemplo, en la década del 50, el gobierno agresivamente implantó políticas de, eh, remoção de los pobres. É, no, na década de 50 o governo implementou políticas agressivas de remoção dos pobres. Para levá-los a vivir a projetos de vivienda pública. Para levá-los eh, a morar em, em, projetos de moradia pública. Ou em ocasiões utilizando o poder de expropriação. E utilizando o eh, poder de expatriação. Eh, pagarles... Desapropriação. pagarles eh, un, el valor mínimo de la vivienda para que ellos mismos se resolvieran su situación. Dándoles un valor mínimo de la vivienda para que ellos mismos resolviesen la situación. Así que movimos a los pobres de un sitio para otro. Entonces ellos movían los pobres de un lugar para otro. Sin resolver el problema del fondo. Sin resolver el problema del fondo. En aquellos lugares donde ellos vivían le decían a la gente que eran lugares insalubres, no aptos para la vida humana. no lugar onde eles viviam, eles diziam que eram lugares insalubres e não eram apropriados para a vida humana. Mas hoje em dia há outros seres humanos morando lá. Eh, Nessa conversa com a comunidade. Para eles não só era importante permanecer, sino também resolver os problemas de tenencia de la tierra. Para eles não é, é importante não só permanecer ali, mas resolver os problemas de propriedade da terra. Lo que se conocía en la comunidad era la titularidad individual de la tierra. Porque o que se conhecia era a questão do título individual da terra. Los títulos individuales en Puerto Rico se utilizan con frecuencia por los políticos. E esses títulos são utilizados com frequência pelos políticos em Porto Rico. Como mecanismo de clientelismo. Como mecanismo de clientelismo. Entonces, en todas partes. Este, así que eh, para provocar un pensamiento reflexivo sobre eh, cómo atender los problemas de la comunidad. Para provocar un pensamiento reflexivo sobre cómo atender los problemas de la comunidad. Se facilitaron conversaciones donde los residentes enumeraban las, las razones por las que ellos querían tener títulos de propiedad. se facilitou conversas para que os moradores pudessem justificar as razões de por que eles queriam ter esses títulos de propriedade. Sendo as mais comuns, eh, eh, que seus filhos pudessem heredar a terra. Sendo a mais comum o fato de que os, hijos, os filhos tivessem direito à herança. Poder hipotecar. Poder hipotecar. Eh, poder ter acesso formal a serviços de infraestrutura. Poder ter acesso formal a serviços de infraestrutura. Entre outros. Entre outros. Entonces eh, traímos algunos expertos para que les hablaran sobre otros modelos de tenencia. Entonces, ellos eh, a algunos especialistas para que pudiesen hablar con ellos sobre otros modelos de propiedades. Y la propia comunidad, entonces, evaluó las opciones E a comunidade avaliou as opções. E se deu conta que a titularidade individual garantiza o desplazamento. E percebeu que a, a propriedade individual, o título de propriedade individual, garante o deslocamento. Pero que havia outras formas de tenência coletiva. Mas que havia outras, outras formas de propriedade coletiva. Que atendiam suas preocupações. E que atendiam as suas preocupações. Pero evitavam o desplazamento. Mas evitavam o deslocamento. Assim se começa a generar interesse por el fideicomiso. E assim eles começam a gerar o interesse pelo DTC. O processo de criação do fideicomiso incluiu o uso de ferramentas de educação popular. O processo de criação do TTC incluiu o uso de ferramentas de educação popular para que a comunidade diseñara su fideicomiso de la tierra. Para que a própria comunidade desenhasse o seu TTC. no por los líderes comunitarios, sino por los residentes. por los líderes comunitários, mas por los moradores. Así que hubo un proceso de dos años. fue un proceso de dos años de involucramiento de la comunidad. De de la comunidad Para decidir cómo se utilizarían las tierras para decidir como as terras seriam utilizadas y cuál es el mecanismo de gobernanza comunitaria que ellos querían establecer. E qual o mecanismo de governo comunitário que eles queriam estabelecer. En ese proceso la comunidad decidió muchas de las cosas que yo les voy a presentar. Nesse processo a comunidade decidiu muitas das coisas que ela vai apresentar. Pero es importante decir que el proceso se dio primero con la comunidad. Mas é importante dizer que o processo primeiro aconteceu com a comunidade. y que los equipos técnicos llegaron más adelante en el proceso. y que las equipos técnicos técnicas después, más más na frente en proyecto. Eh, una de las abogadas, eh, la anterior, eh, en, una, este proceso fue documentado, ¿verdad? Este proceso se documentó y una de las abogadas decía que cuando ella llegó decía que le había llamado la atención Uma das advogadas, quando chegou, ela disse que é, chamou a atenção dela que a gente já sabia o que queria Que as pessoas já sabiam o que queriam. E que o que não conheciam era o nome legal. E o que eles não conheciam era o nome legal. assim que um pouco o rol del, de, este caso de los abogados fue eh, não a apalabrar, sino buscar a figura jurídica que lograria o que a comunidade havia decidido. Então, o papel dos advogados nesse caso foi procurar eh, o elemento jurídico que representasse o que a comunidade queria. É importante dizer que aqui não só intervinieron advogados, sino uma gama ampla de profissionais. Aí não só interviram os advogados, mas sim uma, uma ampla quantidade de profissionais. Bueno. Eh, la comunidad, eh, el fideicomiso, creo que puedo explicar un poco más adelante, pero el fideicomiso realmente obtuvo las tierras en el año 2009, cuando se firman unas escrituras. O TDC realmente obtuvo las tierras en el año 2009, cuando se assinou las escrituras. Algunas de las características del fideicomiso Algunas de las características del TDC Primero es que evita el desplazamiento porque la tierra no se puede vender. evita o desalojo voluntário porque a terra não pode ser vendida. Es decir, la tierra le pertenece colectivamente